يوتيوب انا رجعت يا جماعة رجعنا أخيرا لليوتيوب بعد انقطاع سنة كاملة وليد سنة كاملة وين رحت؟ يا جماعة انشغلت طلع لي شغلات من تحت الأرض اللي متابعنا على الانستغرام عرف عشان هيك راح احط لكم الانستغرام تبعي هون عشان تعرفوا كل شو بصير معي فيا جماعة كيف انتم شفتوا من أول السنة من شهر من واحد واحد أنا قلت أوقف يوتيوب بدي أساوي الاستوديو أظبطه شوي وبلش بلشت بالاستديو من هون بلشت شت علي شغلات فبعين الله الحمد لله يعني كانت سنة كتير صعبة بس الحمد لله تجاوزناها بكل جدارة بهاي السنة بدنا نبدع سنة الإبداع هي 2022 احنا نقول بسم الله ويكون ربنا راضي عنا وندوس باليوتيوب ان شاء الله فكل واحد بعده مش حاطط like شو بتستنى راجع اذا ما حمسني يا زلمه انزل اعطيها like خلينا نبلش واكتب هاشتاج وليد رجع على الانستغرام على اليوتيوب وين بدك ففي جوائز يا جماعة أكيد في جوائز السنة جديدة لازم يكون في جوائز محضر لكم جوائز كتير حلوة فعشان هيك فوت على الانستغرام عندي وعندي الفترة الجاية غير انزل شو الجوائز ونسوي مسابقة فعشان هيك تابعني على الانستغرام كلكم نصيحة مني لكم جيبوا دفتر او ورقة وقلم اكتبوا عليها الاهداف اذا ما بتكتب الاهداف صدقني مش غير تساوي شيء غير تحس السنة مركت وانت مش مساوي ولا هدف انت غير تسويها مع انك مبلش عشان بدك تساوي اهدافك صدقني اكتب الاهداف انا كاتب شوي هون كنت انجزت من شوي في شوي لا بس المهم انجزت شيء يعني عشان هيك انا بقول عن 21 انجزت فيها شغلات واهم انجاز هو الغرفه يا جماعة انا أفرجيكم فيديو كيف سويت الغرفة هتكون وليد كلبت كلب بقرر انزل لكم الفيديو من كيف بلشت حتى وصلت لهي النتيجة مع انه بعضها مش خالصة يعني بس هدول الشغلات بنحطهن احنا نصور عشان طولنا عليكم كثير انا عارف سنة كاملة اكثر من 365 يوم اكثر من سنة بس الحمد لله تحسن الوضع وغير نبشر ونبدا باليوتيوب فكل اللي عليك تحط like وتشترك بالقناه وتكتب لي comment يحمسني شو حابب انزل باقي السنه كل يوم سبت هننزل فيديو على الساعة 7 بتوقيت السعودية هذا حطيته هسه برنامج عشان اضلني ماشي فيه ان شاء الله يا جماعة نرجع للاهداف صدقوني لما تكتب هدف بضل براسك طول السنة تفكر كيف بدك تنجزه بأي طريقة المهم تصل لهدفك فضل حلو يعني تحفيز فعشان هيك كتبوا زي وبصدقنا كل شيء غير يمشي بس يكون راضي ربنا عليك فتقرب من الله سبحانه وتعالى ربنا غير يرضى عنك ويسر لك أمرك ويفتح لك طريقك بإذن الله ولأن رجعت لازم تحلاي يا جماعة فقلت لازم أتحلى أنا وياك اوه القطبات شوكولاتة يا سلام تقنعتك كيف كيفكم شوكي لإلي إلي وهاي شوكي لإلكم عشان اظبط الوضع تفضل تفضل معاي يا سلام يا حبيبي بسم الله اممم بالله عليك كيف اشي من الاخر لازم احتفال رجعت بعد سنة لازم نتحلى اممم وقت كان كل شيء هو قلت شوي خلاص اكلت كتير عندي يعني هي على عشان بتعرف ده هي القعدة فقط كان كل شيء شوفكم فيديو جديد تحديات جديدة ان شاء الله مسابقات جديدة برضو فتابعنا على انستغرام وليد اياد راحت امم فقط كان كل شيء السلام عليكم 1000 سبسكرايب باذن الله <laughs> هيك لازم تحطوا الهدف في وجهكم فيك من النوم تشوفوا عشان ضلوا تفكيرك دايما كيف تنجح وان لم تنجح بالبداية فاضحك حتى تنجح <laughs>